Willkommen in unserem Museum in Lutherbrunnen und in der Sagenwelt. Im Lutherbrunnental haben wir ja eine sehr reichhaltige Sagenwelt, wo einerseits durch die vom Norden eingewanderten Alemanen mit ihrer nordisch geprägten Sagenwelt ist beeinflusst worden und andererseits durch die Einwanderer, die im ausgehenden Mittelalter aus dem Lötschental sind, wo sie sehr katholisch prägt, naturreligiöse Mythen haben mitgebracht Sagen, das sind Geschichten, die man annimmt, dass sie haben stattgefunden haben. Schon die ganz alten Völker haben mit Mythen sich das Leben erklärt. Die Natur in diesem gewaltigen Tal ist so stark und hat die Leute so stark beeinflusst. Es gibt Erscheinungen, es gibt Sachen in der Natur, wo sich die Leute äh, nicht dagegen können wehren und wo sie auch nicht können wissen, wo das herkommt. Über Mythen haben sie sich das erklärt. Gehen wir vielleicht zusammen ein paar Beispiele anschauen. Hier drinnen im Museum, aber dann auch draussen. Kommt mit! Es gibt bei uns hier im Tal eine sehr reichhaltige Sagenwelt, die wir ja auch hier im Museum zeigen. Und die kann man nach verschiedenen Kategorien einteilen. Eine davon ist zum Beispiel die Sagen von den Geistern, die bei uns im Haus mit uns zusammen leben und wohnen. Da gibt es die guten Geister natürlich, die wir gerne haben im Haus. Und dann gibt es auch die, die uns zum Teil halt auch ein bisschen belästigen. Die Hausschwelle wenn wir sie hier haben, in einem Wohnraum, die ist ganz wichtig, weil unter der Schwelle da wohnen unsere Hausgeister. Und vor allem die arglistigen Geister, die muss man hier da überlisten, indem, dass wenn eine neue Person kommt, dass man sie nicht sofort zeigt. Darum tut man eine Brut zum Beispiel, wenn sie frisch verheiratet ist, mit den Händen über die Schwelle tragen und dann merken die Geister nicht, dass eine neue Person da im Haus ist und die diese eine Zeit lang mal nicht belästigen, bis dass sie sich aneinander gewöhnen und dann eben miteinander gut zusammenleben im Haus. Wir sind hier im Raum Frauenfleiß, wo ein Hommage ist an die fleissigen Lauterbrunnerinnen, die über Jahrhunderte viel haben gearbeitet haben. Und sie haben sich immer auch helfen in ihrer harten Arbeit von den kleinen Helfer von den Zwergenvölkern, die hier in der Nähe haben gewohnt Das ist so gegangen, wenn zum Beispiel eine Frau den Tag durch hat gearbeitet hat, genäht, gewoben oder genäht und nicht ist fertig geworden, hat sie einfach ihre Arbeit auf dem Tisch lassen, hat nebenan ein paar Schalen mit etwas Milch und Käse auf den Tisch gestellt. Und dann in der Nacht sind die Zwerglinge gekommen, haben sich natürlich auch verpflegt und haben nachher die Arbeit fertig gemacht. Und am Morgen, wenn die Frauen sind zurück in ihren Arbeitsraum, ist alles fertig. Gewesen. Fertig genäht, fertig gebügelt. Auf der Alp gibt es ganz reichhaltige Sagenwelt, ebenfalls über Geister, die den Leuten zur Hand gegangen oder sie auch in der Arbeit belästigt. Eine wichtige Rolle in der Alpensage haben die Kuhglocken. Sie haben die Rolle, dass sie helfen, böse Geister abzuschrecken und die von den Tieren fernzuhalten, dass sie sie nicht belästigen. In früheren Zeiten war ja die Arbeit hier in der Berglandwirtschaft sehr hart. Zwischen konnte man sich halt auch mal helfen und hat vielleicht mal den Teufel in Anspruch genommen, der sich angeboten hat. Er hat geholfen, eine Brücke über einen Bergbach zu bauen. Und als Gegenleistung hat er ein Tier wollen, ein Tier, das, mir, das erste Tier, das über die Brücke geht, das ist. Eisen. Er hat sich natürlich erhofft, dass das eine schöne, äh, wunderbare Müllkuh ist. Die Leute haben nachher einfach eine Katze über die Brücke gejagt und er hat mit der müssen Vorlieb nehmen. Es gibt viele Phänomene, die man draussen besuchen kann. Gehen wir doch raus und schauen, wo sie sind. Der Staubbachfall hier zeigt uns, wie mächtig die Natur im Lauterbrunnental ist. Und das hat natürlich unsere Talbewohner, die Leute hier, die hier gewohnt haben, sehr stark beeindruckt. Und sie mussten sich mit der Natur täglich müssen auseinandersetzen, mit der Natur gewalten. In diesen Ahornbäumen da wohnen sie, die guten Geister, die uns helfen, die Verbindung herzustellen zwischen Mensch und der Natur. Und wir müssen dafür schauen, dass die Bäume gut gepflegt werden, dass sie gut versorgt sind. Und andererseits helfen die Bäume uns eben, uns zu beschützen. Darum haben wir sie ja gerne in der Nähe von einem Haus. Der Ahorn ist ein, richtig, ein richtiger Hausbaum, der eben auch das Haus beschützt. Vor 240 Jahren ist der berühmte deutsche Dichter, der Goethe, wahrscheinlich hier gestanden, vor dem Staubach, und hat sich ebenfalls beeindrucken von dem schönen silbrigen Vorhang, wo der Wasserfall bildet. Und da hat er ein berühmtes Gedicht geschrieben, der Gesang der Geister über den Wassern. Er vergleicht in diesem Gedicht die Seele vom Mensch mit dem Wasser. Vom Himmel kommt sie, zum Himmel steigt sie und wieder runter zur Erde muss sie ewig wechselnd. Das ist der Mattenbach. Und hier haben wir eine Erscheinung, die alle 100, 200 Jahre auftaucht. Das ist die weiße Frau. Sie kommt, wenn da im Winter die Flur voll Eis ist und der Föhn einbricht, dann fährt das Wasser an rinnen. Es gibt einen schönen, feinen Wasservorhang und dann kommt sie aus dem Vorhang raus und kommt hierher, wo früher eine Brücke stand und tut da einen ganzen Bottich voll Silberstück waschen ein Fronfastenkind, also jemand, der an einem Fronfasten oder an der Weihnachten geboren ist, kann ihr helfen, kann zu ihr gehen, kann, ihr beistehen und so kann sie erlöst werden. Und der, der das macht oder die, die das macht, darf das Silber behalten. Ja, das wäre es jetzt also gewesen, mit der Geschichte im Lauterbrunnental. Und genau an solchen Orten wie hier vor diesem Schürli sind früher die Leute zusammengesessen als Erzählgemeinschaft und haben sich hier eben die Sagen erzählt. Kommt doch mal selber hier ins Lauterbrunnental. Herzlich willkommen und dann könnt ihr vielleicht sogar eure eigene Geistergeschichte hier erleben.